森林湖朗诗集团旗下小区最新上市的样板房。这个样板房呢，位于森林湖 Iron Ridge 的风之岩小区，为风之岩小区的二号户型。那么，风之岩小区呢，是一个铁门封闭社区，交通便利，社区非常安全。 且呢，设施完善，超大一万尺的会所、游泳池、SPA、公园、徒步路线，这些设施呢是应有尽有的。另外呢，就是这个小区的地税仅有一点一二，属于非常低的地税，没有城建税。小区的物业费呢为二百二十九美金，小区全部盖完后呢，物业管理费呢会降至为一百七十九美金。 学区不错 p o t a l a h i l l 小学、s a r e n a 的初中，还有 El Toro 的高中。小学的位置呢，距离湾 g r a n Park 仅二四一高速两个出口，开车大概十分钟到十五分钟。那我们现在参观的这个户型呢，是丰镇小区最后上市的一个样板房。 这个小区呢，真的是 saving the best for the last，it's all a big surprise。翻译来就是把最好的留到最后吧。所以有兴趣的小伙伴呢，要抓紧时间联系我喽。